одоо улсын хурал руу энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орж ирэх гэж байна. Тэгэхээр улсын хурлын дарга чиглэл өгөөд энэ гишүүд орон нутагт ажиллана. Энэ ямар уриалга өгөхээр улсын хурлын гишүүдээ энэ анхан дунд чатны энэ байгууллагууд дээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ярьж суманд очихдоо нэг ороотгооч ээ. Энэ бол Төв аймгийн Баян Хөнжил сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч Шанд сайхан гэдэг хүний гаргасан одоо санал уриалга. Тэгэхээр бид нар яадаг гэхээр тэдний яг газар дээрээ байдал нөхцөлөд ямар байгааг очиж үзэхгүй байгаа. Мэдэхгүй ижиж одоо асуудлууд руу ингэж хууль батлах замаар ингээ ороод байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудтай яг энэ орон нутагт ажиллах үеэрээ очиж танилцаач э гэдэг уриалга эхлээд хэлье. За хоёрт нь бол энэ багш ажилчдын багш нарын тэгээд тэнд сургууль цэцэрлэгт ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудал бол үнэхээр чухал асуудал байгаа. Цэцэрлэгийн багш, багангийн багш биеийн тамирын багш гэдэг энэ хүмүүс дээр энэ тэтгэврийн насыг маш их ярьж байгаа. Энэ дээр ер нь яг тухайвчлан энэ хуулинд биш ч гэсэн ер нь яг боловсролын сайд энэ боловсрол байнгын орооныхны бодол санааг нэг сонсчмор. Одоо парламент дээр нийгмийн даатгалын багц хууль явж байгаа. Энэ хүмүүс бол одоо дээшээ тэтгэврийн нас сонголттой хууль явж байгаа шиг доошоо сонголттой буюу 55 50-аас 55 насны хооронд тэтгэврт гарахын сонголтууд заавалчгүй хэлж өгөөч гэж бүх одоо сумдын сургуулиуд хэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодолтой байд юм бол за дараагийн асуудал нь багш нарын энэ одоо орон сууцны асуудал аа тэгээд энэ багш нарын хүүхдийн одоо нэг хүүхдийг бас сургалтын төлбөрийг нь төрөөс таадаг гэсэн энэ асуудлыг бол уламжилж өгөөч гэдэг маш их асуудал тавьж байна. За 3 дугаарт нь хувийн сургуулиуд дээр нэг тийм одоо ялгуур л яваад байгаа юм санагдаад байна энэ сургуулиудын бүртгэлийн асуудлыг нь яаж шийдэх гэж байна? Ям одоо тусад нь компани ч юм уу төрийн бус ч юм уу нэг юм яриад байгаа. Тэгэхээр а яаж шийдэх гэж байна? За дээрэс нь хувьсах зардлыг нь яагаад энэ ялгуурлах байдал сүүлийн үед энэ сонсогдоод авах болчихоо. Тэнд адилхан монгол хүүхдүүд сурж байгаа. Хувийн сургуулиуд бас төрийн ачааллаас үүрч байгаа. Тэгээд тэнд тэнд байгаа хүүхдүүдийг энэ хувьсах зардлыг өгөхгүй багасгах энэ төр чиглэл энэ одоо хуулийн дээр чинь баримталж гэнэ үгүй юу? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт авъя. За дээрэс нь энэ ерөнхий хуулийн дээр яг ингээ харж яхад энэ хууль одоо нэг л тийм Улаанбаатарын юм уу төв суурингийн юм маш их яриад байгаа юм. Одоо энэ сумдын сургуулийн асуудлыг яагаад ярихгүй юм? Сумдын сургууль гэж байгаа энэ Улаанбаатарын боловсролын хууль бол биш шүү. А юу гэд юу гэж яана гэхэлэр хөдөө орон нутагт энэ мэрэгжилтэй болсон учраас багш ажилчид чи ер нь солонгосын давлгаанд ер нь нэрвэгдээд явчлаа шүү дээ. Маш олон хүн солонгост ажиллаж шүү дээ. Энийг бүгд мэдж байгаа. Тэгээд дээрэс нь ингээд ирэхээр багш хөрөлцөхгүй болж ирж байна. Нэг багш нэг хичээл заахгүй хоёроос гурван хичээлийг ингээд заагаа явж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг чадах төрөлжилтийн асуудал чинь яаж явах юм бэ? Тэгэхээр энэ одоо багш хүрэлцэхгүй байгаа энэ асуудал ингээд явж явах дээрээс нь дахиад энэ бага ангиас юм уу англи хэл заах ингээд энэ асуудал яригдаад. Тэгэхээр би бол ихэн дээрээ энэ багш нарын чадвахын асуудлыг багш нараа заах хэмжээнд нь бэлтчээ дараа нь энэ асуудлыг яриач ээ. Тэгэхгүй бол бид нар сүүлээс нь эхэлж яриад шүү гэдэг ийм асуудлыг асууя. Тэг багш нарын одоо чадвах төр ялангуяа энэ англи хэлнийг Хоёр дахь хил болгоод яхад багш нар маань бэлэн байгаа юу гэсэн асуулт. Тэгээд хариулт аваад дараа нь тодруулъя. За, Монгорын дамжны мөшөө. За, тухайн гишүүн их э, чухал асуудлуудыг ярьж байна. Бид нэр э, ажлын хэсгийн хүрээнд 2 жилийн хугацаанд нийтдээ 50 гаруй удаагийн одоо хуралдаан хийж хилцүүлгүүдийг хийж явсан хоёр санал айгүй их орж ирдэг юм а. Ялангуяа манай боловсролын салбарынхнаас. Нэгдүгээрт бол цалингаа нэмээч. Хоёрдугаар тэтгэврийн насыг сонголттой болгож өгөөч, бууруулж өгөөч гэж. Тэгэхээр бид бол хуулийн төслийнхөө хүрээнд бол ярилцаж үзсэн. Тэгээд энэ бол ерөөсө боловсролын ерхий хуулийн хүрээнд ерөөс шийдэж болохгүй асуудал болчиход байна лээ. Тэгээд бид бол энэ асуудлыг засгийн газар болон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд бас тавьсан, хөрвүүлсэн байж байгаа. Тэгээд засаг дээр бол багш нарын цалингийн асуудал бол тусдаа яригдах юм билээ. Ер нь цалин урамшуулал нийгмийн даатгалтын та холбоотой, тэтгэвртэй холбоотой асуудлыг салбарын хуулиар шийдэхгүй байя гэдэг энэ үндсэн зарчим дээр л буусан шүү. За орон сууцтай холбоотой асуудал дээр болон энэ хөдөө орон нутгийн багш нар дээр ирж байгаа дэмжлэг бол энэ боловсролын ерхий хуулинд тоон гишүүнээ маш тодорхой туссан шүү харин жилдээ нэг нийт багшлах боловсрол хүчний 20% нь хүрэх хэмжээнд тооцоолоод боловсролын ерөнхий хууль дээр багшлах одоо боловсролын салбарын ажилтан одоо боловсон хүчний орон байрны асуудлыг төрөөс дэмжинэ гэдээ бүр бүр тодорхой заагаад өгсөн байгаа шүү. Энэ бол их том дэмжлэг шүү. Энэ өмнө нь байгаагүй. За дараачийн асуудал бол энэ хүүхдийн сургалтын төлбөр. Энийг бол бас их тодорхой суулгаж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багшлах болгосон хүчин болон ажилтан албан хаагчдын нэг хүүхдийг үн төлбөргүйгээр төрийн өмчийн сургууль сургаж өгнө гэдэг залт орж байгаа. Та бас одоо сонгогчтой хэлнэ зуулсан хүмүүстэй тий. 15 жилээс дээш ажилласан байх хэрэгтэй. За хувийн сургуулиудын бүртгэлтэй холбоотой асуудал бол одоо маш бэрхшээлтэй асуудал. Хувийн гэхгүй ер нь төрийн сургуулиудын. Одоогийн байдлаар бол бүртгэлийн хуулийн дээр үндсэндээ тэгээд бараг 7 6 7 төрлөөр бүртгүүлчихдэг юм байлээ. Зарим нь төрийн өмчт үйлдвэрийн газараар бүртгүүлж чинь, зарим нь төрийн бус байгууллагаар бүртгүүлж чинь, сангаар бүртгүүлж чинь, нөхөрлөөр бүртгүүлж чинь, янз янзаар бүртгүүлж чинь. Энэ замбраагүй байлаасаа болоод татвар хурамчтай холбоотой асуудал бүртгэлийн асуудал замбраагүйч чадсан. Тэгэхээр бид нэр бүртгэл дээр ямар асуудал оруулж ирж байгаа вэ гэхээр боловсрол сургалтын байгууллага гэдэг шин заалт оруулж ирж байгаа дагалдах хуулиараа. Тэгэхээр өөрөвлөл төр хувийн хвшлийн хамаагүй бүгдээрээ боловсрол сургалтын байгууллага гэж орон бүртгүүлнэ. Ингэж бүртгүүлснийхаа дараа ашигын ашигын бусаа анх бүртгүүлэхдээ шийднэ. Анх бүртгүүлээд ороод ирэхээр ашигын ашигын бусаа шийдүүлээд тэгээд татвар хураамжтай холбоотой асуудлууд нь яг холбогдох хуулиудаараа дагаа явна. Тэгэхээр энэ хуулиар энэ бүртгэгтэй холбоотой асуудлыг нэг мөр шийдэж гинэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За хувьсах зардлыг ялгууртаа олгож байгаа тухайн асуудал дээр бол төр хувийн хвшлийн сургуулиуд дээр ерөнхий хууль дээр Гэрээний дагуу Монголын үндэсний хөтөлбөрийг зааж байгаа сургуулиуд дээр энэ төрийн хэрэгжүүлэх үүргийг хуваалцж байгаа хувийн сургуулиудад олгоно гэдэг тус бүр тодорхой заасан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол санаа зовлтгүй баха. За хөдөөгийн сургуулиуд дээр анхаарах дээр бол түрүүн хэллээ. Бас нэг том заалт орж байгаа. Хөдөө орон нутагт багшийн хомс засар их байгаа. Ямар том заалт орж байгаа вэ гэхээр аслагдсан аймаг тосгон одоо сум дүүрэг тосгонд одоо багшилж байгаа багшийн багшлах боловсон хүчний эхний 5 жилийн дараа 6 сартын үндсэн цалинтай тэмцэх хэмжээний урамшуулыг олгоно. Энэ урамшуул 3 жил тутам цаашдаа олгогдоод явна гэсэн юм заалт орж байгаа шүү. За. За, цэвэг дөржийн тухайн гүшүүн тодруулцгаая. За, за тэгэл бас аа тодруулах зүйл байна. Энэ одоо энэ цэцэрлэгийн сөп дээр л орох байх л та. Тэгтээ яг энэ дээр асууч энэ хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолны мөнгө. Одоо засгийн газрын шийдвэр гарцсан боловсролын сайд дээр ирчихэд байгаа. Тэгээ энэ дээр нэгч цэцэрлэг нэгхэн багш надтай таарсан тэр эцэгхээс гаргуулах гэдгийг нэгхэн багш дэмжсэн. Бусад бүх сум дээр сөрөг байл шүү. Энэ дээр ямар одоо байр суурь байна. За сургуулийн хүүхдийг 7 настайгаас оруулах гэдэг дээр сонголтоогоор болгохоор би энэ хуулинд бас ажлын сектор ороо саналаа хэлсэн. Энийг бол дараа нь ярихад хэлцнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За хөдөө аж ахуйн салбар бол болсуучин байхгүй болсон. Тэгэхээр одоо энэний учир шалтгаан бол энэ хөдөө аж ахуйн дунд мэрэгчлэлтэн ер нь бэлтгэх судал бол бүр байхгүй болсон юм л. Энэ дээр нэг тодорхой яг ямар бодлого явж байгаа талаар нэг юу гэтгэж нэг л хүн хариулна. Асуулт хариулт тэгээрээ яг тэнцүү цагтай л байна. За Лусан цэргийн хэм болон сайд хариулна. За бид нар цэцэрлэгийн хоолны төлбөрийг саяхан хүртэл эцэгчүүдтэй нь хуваалцж байсан. Одоо ч гэсэн эцэгчүүдтэй нь хуваалцдаг энэ хуулийн эрх зүйн зохицуулт одоо хэвээрээ байгаа шүү дээ таван гишүүнээ. Тэгэхээр ингээд бид нар хит их тийм ард түмэнд таалагдах маягаар ингээд тийм маягаар бас яаж болохгүй. Бид нар бас тооцоо судалгаа хийж үзсэн юм аа. Аач тэгээд нийт эцэгчүүдийн дунд ч гэсэн бид нар судалгаа хийсэн. Одоо гол асуудал бид нар чинь нэг 2240 төгрөг байна уу тий? Нэг 2470 төгрөг байна уу тий? 75 төгрөг байх. Тэгээ эн чинь бол хүүхдийнхээ нөгөө өдөр авах хэвээр калорийнхоо дөнгөж 30 40% л авч байгаа юм тооцоо байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар цаашдаа ингэж яваад авах уу мэдээж одоо яг хүүхдийн сөбийн хоолны зардал дээр чинь төрөөс нийт одоо нэг 70 орчим төгрөг гарч байгаа. А нэгээс 5 дугаар ангийн хүүхдийн одоо хоолны зардал дээр нэг 80 орчим төгрөг төгрөг. Тэгээ дотор байрны хүүхдүүдэд нэлэхээр яг төрөөс одоо бидний улсын төсвөөс олгож байгаа санхүүжилт чинь 180 орчим тэрүүн төгрөний санхүүжилт илүүхэн гараад байгаа хгүй. Тэгэхээр энийг л даабалтгах асуудал шүү дээ. 360 тэрүүн төгрөг. За өнөөдөр ер нь хэлцэх 8 асуудалтай боловсруулалтын хувьд бол чухал асуудал. Боловсрол бол нийгмийн эдийн засгийн тэгш байдлын арчиллын бүхний язгуур үндэс юм учраас босрлын хуулийг бол урт удаан хугацаанд хилцүүлэг зохион байгуулж олон ургалт санал бодлыг сонсож ер нь чамба анхны хилцүүлэгт бэлтгэсэн учраас анхны хилцүүлэгтэй холбоотой асуултуудаа ярихгүй бол ингээд бүх асуудал руу өргөн үрээтэй хилж гисэх шийдэж байгаа юм шиг ороод байна л да. Энд чинь анх дугаар хилцүүлэг зөвхөн байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж гарч байгаа энэ 76 саналтай холбогдуулж уулын асуулт хилцүүлэг маргаан мэтгэлцээ өрнөл илүү сайн байгаа юм. Ер нь бол ер нь зарчмын хувьд бүх боловсролын салбарт тулгамдаад байгаа хамгийн том асуудал бол нэгдүгээрт багш нарын цалин нийгмийн баталгааны асуудал. Энэ хангалтгүй байгаа учраас багшлах болсон хүчний дутагдлалд орсон. Багшийн нэр хүнд нийгмийн одоо мэрэгжлийн статусын дээгүүр ирэмблэгддэг байсан бол одоо зөвхөн физикийн багшаар дөрвөн хүүхэд дөрвөн хүн хүн төгслөөгөө хэл ам болж байна. Хөдөөд математик физикийн багш үндсэндээ байхгүй дутагдaltaй болсон. Багшлах боловсон хүчөөдөө дутагдaltaй болж байна. Багш нар гадаадад хар ажил хийхээр визэнд орч хөөцөлдөг аз аваад виз авсан явдаг болсон. Энэ бүхэн маань боловсролын тогтолцоонд бас язгуур үндэсийн шинжил хийх төдийгүй гэхдээ хамгийн гол асуудал нэцэст явж явж э, боловсролын санхүүжилтийн тогтолцоог оновчтой болгох мэдээж хүн амын бараг 70% нь залуу үе залуучууд хүүхэд залуучуудын орон учраас боловсролын зардал өндөр байх нь харьцангуй өндөр байх нь ойлгомжтой байлшгүй асуудал. Тийм учраас энэ нийгмийн баялагын хуваарлалт, үндэсний баялагын сангийн хуваарлалт энэ халамж төрийн бодлого ч гэсэн эцэст боловсролыг дэмжиж хэлэхэд хэрэгтэй. Ер нь зүгээр дээд боловсролыг үн төлбөргүй болгоё гэд самсргүй хэлчихээгүй үе шаттаа гэдэг нь ер нь бүгдийн төгөр үн төлбөргүй социализм болгох гэж байгаагүй шүү. Тэгтээ харин ээшээ оноо 600-аас дээш байт юм уу? Хувцас өндөр чадaltaй хүүхдүүдийг заавал санхүүжилтээс авл хамаарад тэтгэлгээр сургадаг болёо. Заавал Германы Европын ч юм уу тогтолцоотой гэхээс илүү ингээд хүүхдүүд илүү чанартай боловсролыг авах болцоог олгоё. Ингэжэж энэ ерөнхий боловсролын тогтолцоо тэр когнитив сай байгалийн шинжилгээ ухаан энэ үдчихсэн уламжлал боловсролын тогтолцооны хуучин ололт амжилтуудаа улам баттгаад алдаа дутагдлыг засах ийм л өөрчлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх тэгээ технологийн дөрөвдүгээр хувьсгалын нэрүү үед технологийн давуу тал боломжуудыг ашиглах. Тэгээ энэ шин нийгэм арчлын 3 дахь давлгаа даяаршлын эрүү үед бас дангаарчж үлдэх монгол хэл соёл хүмүүнлэгийн боловсрол гэдэг байгаа энэ сэтгэл зүрхний боловсрол emotional intelligence гэдэг байгаа тэр оюун ухааны боловсрол энэ бүх юмгаа бид нар бас зохицоор нь тусгаж ин шийдэх нь бол боловсролын хуулийн гол зорилго агуулга маш өргөөр өдө том суур тавих асуудал байсан учраас үндсэндээ одоо бараг 2 жил хилцүүлэг явуулсан. Нилээ хөргүүрэнд хилцсэн учраас бид нар одоо энийг чамбааруулж анхны хилцүүлгээ хийх ёстой. Тэгэхээр илүү энэ нөгөө зарчмын зөрүүтэй саналууд дээр дэмжсэн дэмжээгүй саналуудаа хэлж сайжруулах агуулгаар явахгүй бол ерөнхийн ингээд бүх дээд боловсролтой холбоотой цэцэрлэгийн бос сургуулийн өмнөх боловсролтой холбоотой цэцэрлэг сургууль ингээд бүх асуудлаа яриад байвал боловсролын салбарт тулгамж байгаа бүх асуудлыг ярих юм бол энэ зүгээр боловсролын сайдд тавьсан асуулгын хариу сонсож байгаа юм шиг болох гээд байна. Тийм учраас энийгээ манай гişүүд дараа дараагийн асуулт хариултанда анхаарал зүйтэй байна. За ингээд Дамбын Батлуут гişүн асуулт асууна.